კითხვები არის გამოგზავნილი, ძალიან კარგი კითხვებია. და ეხა ერთი წუთი ამოვაგდებ კითხვებს. აა ეს არის. ნუ, მადლობა კითხვისთვის. როგორ გავარკვიო ემოციები და დაბლოკილი მაქვს თუ არა? ზოგჯერ ისეთი სიტუაციები მექნება, როდესაც რეაქცია არ მაქვს, შვიდად ხვდები ან იუმორში ხანდახან გონია რომ ემოციურად დაცლილი ვარ ან გააყინული ვარ ეს ერთი კითხვა როგორ მივხვდეთ რომ მოკლედ ემოციები დაბლოკილი მაქვს თუ არა რატო გაგიჩნდა ეს კითხვა საერთოდ ეს დაუსვითავს ანდა როგორ გა გავარჩიო მე სიტუაციასთან რა დამოკიდებულება მაქვს თუ სიტუაცია ნეიტრალურია შენთან და შენ ეს სიტუაცია შენზე არ ახდენს არანაირ ზეგავლენას აქ არ აქვს შენ ტრიგერები ანუ ტრიგერებია ეს არის ამომგდები ძალა რომელიც შენ შინაგან პროგრამებს ამოაქტებს არის გარეგანი ტრიგერი არის შინაგანი ანუ გარეგან შეუძლია აი მაგალითად ვიღაცა ყვირის და შენ ამ დროს კანკა ქალი გაგივარდა სიტყვაზე ხო შეიძლება არც გეხება მაგრამ შენ შინაგანად ფორიაკი და რაღაცა გარეგანმა ფაქტმა გამოიწვია ეს ან დაუშვათ პოლიტიკაზეც რო ავიღოთ ხალხი გამოდის და რატო გამოდის ხალხი შინაგანი ტრიგერები შინაგანი დაუკმაყოფილებლობა შინაგანი პრობლემები ამოიწევა და ემოციებზე გამოდის ეს არის არაცნობიერი პროცესები როგორ მივხვდე თუ ნეიტრალური მაქვს დამოკიდებულება, ესე იგი ეს პროგრამა ჩემთან არ არის ახლოს და ეს არ მაქვს დასამუშავებელი, თუ იუმორით ვუდგები, უკვე ვაცნობიერებ რა ხდება და პოზიტიურად იუმორით ვუდგები ამას, გაცნობიერებული მაქვს საკითხი ამასთან დაკავშირებით და ეს არ მართმევს ენერგიას, ერთადერთი არის დასამუშავებელი იმ შემთხვევაში თუ ამას მოყვება ჩემი მძაფრი რეაქცია. ანუ გარეშე სიტუაციებს, როდესაც მოყვება მძაფრი სიტუაცია, ჩემი რეაქცია, ეს არის სწორედ ის მომენტი, როდესაც მე გარე სიტუაციას ვერ შევცვლი, მაგრამ შევტრიალდე, ვერ ვცვლი. არის სიტუაციები, რომელშიც შემიძლია მონაწილეობა მივიღო და შევცვალო, მაგრამ როცა ვხედავ, რომ ამის შეცვლა შეუძლებელია, მე უკვე ვტრიალდები საკუთარ თავში და ვიწყებ საკუთარ ცხოვრებაზე, საკუთარ აზროვნებაზე, ფიქრს, რას ვგრძნობ ამ დროს, რა ემოციები მივარდება, რას აღძრავს ეს ჩემში, სად მქონდა ეს და რას უნდა ჩემგან გამოსვლა, გამიგეთ, აი ეს გარეთა სიტუაციები ჩემგან დამალულ, დაფარულ, გადაფარულ იმას მოკლედ დასამუშავებელ პროგრამას ამოყრის. ამიტომ ჭირდება გარეშე ადამიანები ურთიერთობები და სიტუაციები, რომ მე მთლიანად გამასუფთავოს ამას. მე აი საქმეც მაგაშია. რაც ნობიერითაც გადის ფიზიკური სხეული, როცა მოვა მისი დრო, იმ ცნობიერით ბრუნდება უკან. იმიტომ რომ ნახეთ, იმასავით არის. ეს არის დედამიწა, ერთ-ერთი პლაცდარმი, რამდენიმე შრეა რა სულისთვის. ერთ-ერთია, ერთ-ერთი მოცემულობა. და აქ აი როგორც მტვერცას რუტი, ისე ბრუნდებიან სულები, რომლებსაც აქ ყოფნით ვერ მოხდა მათი პროგრამების დამუშავება. ანუ დარჩნენ ფიზიკურ მოცემულობაში დარჩნენ ფიზიკურ მოცემულობაში ვერ გაიზარდნენ სულიერად ისინი ისევ და ისევ უბრუნდებიან ამ საკითხს ისევ და ისევ უბრუნდებიან სანამ არ გაიყვანენ ამას თავიანთი ცნობიერი და არ გაასუფთავებენ ამ ნაწილს თავის ტკივილისას და ეს უსასრულო პროცესია. ამისათვის გვჭირდება ჩვენ მეტი ცოდნა. პასუხი რომ გავცეთ ამას, გვჭირდება მეტი ცოდნა. მე არის უსასრულო დიდი სპირალი. ამიტომ ასე შევიცნოთ ჩვენ სამყაროს. დეტალებში, საკუთარი თავით, საკუთარ ცხოვრებაზე დაკვირვებით ნელ-ნელა გავდივართ სამყაროს შეცნობაზე. გარედან შეცნობით ჩვენ მხოლოდ თეორიებს და დაშვებებს ვიღებ შინაგანი თავის შეცნობით საკუთარ თავზე მუშაობით საკუთარ ემოციებზე დაკვირვებით ჩვენ ამას ვწნობთ მერეს ბუნებას აა ვადარებთ ამას და მთელი სისტემა იყრება მერე და ზუსტად ისეა ყველაფერი როგორც უნდა ხდებოდეს. მე ვერ ავხსნი რატომ მოხდა ეს შეცხოვრებაში, იმიტომ მე არ ვიცი, ხო? შენი არც გავლილის ცხოვრება, არც წინაპრების ცხოვრება, ამიტომ მე არ ვიცი ეს ბმები. თორე იქაც შეიძლება რაღაცა მოიწეფნოს. და მხოლოდ შენ გეწოდინება გულის გულთან რო დარჩები და საყვედურების გარეშე ასოხს რაღაცნაირად ქვეცნობიერისგან ამოვა. ამოვა. რატო ვაკდებ. მეორე კითხვა, რამდენად რამდენად შესაძლებელია, რომ სხვებთან საპატიებელ სიტუაციებს ვერ იხსენებდი ან გახსენება საერთოდ ანანაირი არ აზრ ემოცია არ მოდიოდეს, პირიქით შეიძლება გეღემობდეს ან სულად შენთან სულ ჩვენთვის სულ ერთი იყო. ის არის რომ ნეიტრალურია და დასამუშავებელი არაფერი. ამას ნიშნავს ლულუ. რატო უნდა ეძებო იქ სადაც არ არის? ემოცია რომელიც გაწუხებს და ბმა, ის არ გაჩერდება, აუცილებლად შეგატყობინებს, რომ ახავარ და მომხედევ. ამიტომ არ გჭირდება ძეიძება იქ სადაც არ არის. შემდეგი კითხვა პატიების მედიტაციის დროს თუ შენს გარშემო გარშემო იყურება იკრიბება ცოტა ხალხი და უმეტესად გაკავშირებს ნეიტრალური ფერის ძაფი და ძალიან ცოტა ის ადამიანები, ვისთანაც ოქროსფერი ან შავი ფერის ძაფი გაკავშირებს, რამდენად ნორმალურია ეს მდგომარეობა და ხომ არ ნიშნავს იმას, რომ შენს გარშემო ადამიანებმა დაკარგეს მნიშვნელობა, ეგოისტიზმისკენ მივდივარ და მხოლოდ საკუთარ თავზე ვფიქრობ. ამ მედიტაციას ასეთ დიდ მნიშვნელობასაც ნუ მისცემ, თუ ნეიტრალური არის უმრავლესობა და რამოდენიმე ოქროსფერი, ეს ნიშნავს, რომ შენ ცხოვრებაში დღეს რამოდენიმე ძვირფასი ადამიანია და შენ არ ახარ მზად სიყვარული და აი ეს არ ვცელო ყველაზე. ჯერჯერობით მისახედი გაქვს საკუთარი თავისთვის. დიახ, ეგოისტი უნდა გახდე. სამყაროს ცენტრი უნდა გახ. ესე ნიშნავს, რომ იყვირო ეხლა და ესე იარო და მე ესე ერთი. არა, ეს ნიშნავს, რომ დიახაც რეალურად რომ ვიმჯერო შენი ცხოვრება, შენი აზრების პროექცია და სანამ ამას არ გაასუფ თავებ და იმ ტექნიკებით, რასაც დისფაქტორში მოგეწოდება, შენ ვერ გახდები ეგოისტი. ეგოისტი და თუ შენში არ არის კოგნიტიური დარღვევები და ვერ ამჩნევ რამე ისე თავს რომ irrationalურად იქცევი, არაფერი საშიში არ არის იყავი ეგოისტი. გოგო მithumetes უნდა იყოს ეგოისტი, ვისაც ჯერ ოჯახი არც აქვს ეკმილი, აბა რა, უნდა იფიქროს თავის თავზე, თავის სიყვარულზე. დააფასოს თავი და ეგოისტი უნდა იყოს პირად მიზნებს და პირად სურვილებს რაც შეეხება. ამიტომ წარმატებებს გისურვებ. მადლობა თამან. ხო, ну, ხვენია რა ეგოისტი. არის ხო, ძალიან რადიკალურად განსხვავებული რა ესენი მაქვს. ანუ არასდროს არ მქონია, რომ ესე ან გაბრაზებული არ ყოფილიყავი, ან ვინმეზე ნაწყენი არ ყოფილიყავ და ძალიან მიკვირს და ანუ ვფიქრე, რომ ხო არ დაუბლოკე მეთქი ამ ჩემი მუშაობით, ჩემში რაღაცა ემოციები თქო. ვეძებ და ვერ ემოციები არც დაწა უბრალოდ ის საკითხები რომელიც ამ ხალხთან ბმას გიჩენდა აი ეს განეიტრალდა და ეს მშვენიერია რადგინდა ემოციური ბმები ხა გამოგინთავისუფდება ენერგია სხვა რაღაცისთვის მადლობა მადლობა შენ კითხვისთვის აა თქვენი მოსაზრება, გაცნობიერება მოდულთან დაკავშირებით არაფერი. შემდეგი კითხვა რა არის? ის უხა უხილავი ძაფი, რომელიც ადამიანებთან გაკავშირებს და რომელიც დღეს მედიტაციის საშუალებით გადავჯერით, გადავჭერით და გავათავისუფლეთ ენერგიით. მაინტერესებს აქამდე ვითვალი ვითვალიერებდი. ვათვალიერებდი ხოლმე ამ ადამიანების პოსტებს. რა მოა მოაქვს ამ ყველაფერს ჩემთვის? აქ მე პასუხს ვერ გასცემ, ეს არის კითხვა, რომელიც საკუთარ თავს უნდა დაუშვა. რა დაუსრულებელი მაკავშირებს ემოცია, როცა მე ვათვალიერებ ხების გვერდებს. ახლა თუ ხარ უცხო და სიტყვაზე და სანიშნი მოკლედ ასე რომ ვთქვათ არ აქ ბიჭია თუ გოგო ნიშნობა და შეათვალიერე ვიღაცის გვერდები ამაში არაფერი არ არის ეს არ უნდა გახდეს ჰობია და ესეთი რაღაცა თორე თვალი რო შეავლო არაფერი ამაში გასაკვირი რას გაძლევს ეს თავად უნდა კითხო თავს რას მაძლევს მაგალითად ყოფილ შეყარებულთან ან მეგობარ ბიჭთან საყარელის რომელსაც ცოლი ყავს და შვილები ყავს და მთელი ხალხი შევიდე მასთან და დავათვალიე რომ ისი სურათი მე რას მაძლევს ეს ანუ ანუ რაღაცას ვიკმაყოფილებ ხო ესია მე ვთვლი რომ მე ვარ არარეალიზებული მე ვერ გავაკეთე ცხოვრებაში რაც მინდოდა და ასე შემდეგ. ეს თავს უნდა დავუსვათ ეს კითხვები და ვიპოვით პასუხებს და ეს გახდება ჩვენი ზის ფაქტორი. ეს იქნება იმის მიმანიშნებელი, რაც მასში ვეძებ და მას მასთან რო შევდივარ, რაც მაინტერესებს, ეს მაინტერესებს იყოს ჩემს ცხოვრებაში. მე გარი პასუხი და ყოველს პასუხი ინდივიდუალურია ამასთან დაკავშირებით. გადავიდეთ შემდეგ კითხვაზე. როგორ მოвахერხოთ აქ და ამჟამად ცხოვრება და მოვიშოროთ სულ წარსულში ან მომავალში ყოფნა ფიქრებით და ემოციებით? როგორ უნდა გავაკეთოთ ახლა და ამ წუთას საკუთარი თავის დაფიქსირება. მე დღეს ლაივშიც ვთქვი ეს. გააძლიერეთ არსებული სიტუაციების, რაც გახქვთ იმის მიმართ მადლიერება. გააძლიერეთ. ხო გაქვთ სამადლობელი? ანუ გამოდის რომ თუ თქვენი აზრი ნახეთ კიდევ ერთხელ თუ თქვენ არ გახედნით თქვენ აზრებს და თქვენ ემოციებს ის გმართავთ თქვენ თქვენ არ გიჭირავთ თქვენი ცხოვრების სადავეები ხელში რის რაც თქვენ მოგაბარათ თუნდაც უფალმა ასე დავარქვათ ამას ამ ეტაპზე თქვენ არ გიჭირავთ, ვერ უფრთხილდებით იმ განს, რომელიც მოგაბარათ და თქვენ ხარი ჰარალეზე, ასე, ასე მეფიქრება და რა ვქნა. ასე არის და რა ვქნა, ასე ცხოვრობს ხალხი და რა ვქნა. ნახეთ, მაგრამ როგორც კი სადავეებს აიღებ ხელში, მიხვდები რომ არც ის არის რეალობა, არც ეს არის რეალობა. მაშინ რა ქმნის რეალობას? ქმნის ჩემი ცნობიერება ისევ кванტურ ფიზიკას რო გადავწყვეთ. ამის მერე ჩვენ ხვდებით, რომ ჩვენად რო მიკროსკოპულად დაგვიშ დაგვიშ დავიშალოთ, მიკროსკოპულად დავიშალოთ, ჩვენ ვართ სუფთა ბოლომდე რო ჩავიდეთ, ბოლო მოცემულობამდე სუფთა სიცარიე. იმ მოცემულობას რაშიც ვარ და ეს მოცემულობა იკვრება ცნობიერებიდან. ცნობიერება კრავს ამ მოცემულობას. უნდა დავხუროთ წარსული აკვიატებული აზრები. უნდა დავხუროთ თუ ჩვენ ეს გადაგვდის ემოციებში, მაშინ უნდა ვიმუშაოთ ამ ფსიქოლოგთან ან კოუჩთან, არ ვიცი როგორც გინდათ. ან ზდის ფაქტორისეულად გამოიყენეთ ერთი კვირა, რაღაცა 4 დღეა, 4 დღეც არ არის, 3 დღეა ეს ტექნიკები დაიწყეთ. 3 დღე ხლა წყალს რო შეუშვირო თოქი, ის არის რეცხება, თუ ძალიან დაჭიჭყიანებულია და ეხლა როგორ გვინდა ჩვენი ფსიქიკა 3 დღეში გავასუფთავოთ? ამიტომ უნდა გავაკეთოთ ეს ცხოვრების წესად იქცეს. მე ამას ვაკეთებ 41 წლიდან, უკვე ვარ 49 წლის. და ყოველ დილით რატო დგები მე? რატო დგები და ვიწყებ მედიტაციით? ნახევრად მძინარე წამოვჭდები და ვიწყებ მედიტაციით ჩემს დილას, ჩემს ავსებას, იმიტომ რომ მე რო გავაცნობიერე ცნობიერება როგორ ქმნის ყოფიერებას. მე რა რასაც ვაძლევ ყურადღებას, ის ბევრდება ჩემს ცხოვრებაში. ხო? და რომ მე გამკარგავ ამ ენერგიას, მე უშვებ ყურადღება ჩემი კომპეტენცია. და მე დღეს ამის მოთხოვნილება მაქვს, მე დილით ადგომის მოთხოვნილე რა დახლილიც არ უნდა დავწვე საღამოს, აი ფეხები დგებიან თავისით. ამ სიცივეში თოვლით რო იყოს, მაინც გავდივარ და ყოფილას დისფაქტორში თოვლი გარეთ შევხვედ რელვარდ ვიდეოებში მაგ ესეთი ჩანაწერებით. პანდემიის დროს და ასე შემდეგ. ეს არის ჩვევა. და ჩვევა ქმნის, მე ჯერ ვქმნით ჩვენ ჩვევას და მე ეს შექმნილი ჩვევა ქმნის ახალ ყოფიერებას. ესე არ მოდის. უშრომელად თავისით ინერციით არ მოდის. უშრომელად თავისით ინერციით მოდის, აჰა, აჰა, აჰა 35-40 წლამდე გაკაჩო. ანუ რაც ბავშვობაში ჩაგიდეს მშობლებმა და გარე მომწიგნებმა სერიალებმა და ეს მოდის. ქაჩავს ძველი პროგრამა. აი მაგ როცა მიაღწევ რომ აი რაღაცა გარეთ მიაღწევ, მაგრამ უკვე რაღაცა კიდევ არის თურმე ვარხარკმა ყოფილი ეხლა უნდა ქნა არიცი აი უკვე უკვე თავად იღებს სადავეებს ხელში სხვანაირად თუ ჩვენ ამას არ დავიწყებთ ჩვენ უკვე გაცნობ ის იყო არაცნობიერი პროგრამები მოდიოდა ინერციით ეს პერიოდი ზოგს ადრე უდგება ეს მე ვაკეთებ აი ეს ცნობილი საყოველთაოდ, ეს არის 40 წლის ასაკში, მაგრამ სრულებით შესაძლებელია ეს იყოს 28 წლის ასაკში, უფრო ადრეც გააჩნია რა ცხოვრება გავლილი, რაც უფრო მძიმე ცხოვრება აქ ადამიანს, რთული ცხოვრება გავლილი. აი, რატო ირჩევს სული? ყველაზე მძიმე პირობებს აი ბავშვე ბავშვები რატო ჩნდებიან ისეთ ოჯახებში, იმიტომ რომ მასში პოტენციალი უფრო დიდი ამომგდები ძალა იხვიცებს. მიგეთ, სწორად იყო იქნა ეს მიმართული საოცარ სიმაღლეებზე გავა სულიერების მხრივ და ისედაც ფინანსური კუთხით. ამიტომ უკვე ჩვენ რომ ვაცნობიერებთ, რომ ცხოვრებაში არ ხდება თურმე ისე, როგორც მე მინდა, უკვე სულიერების კენტრიალდები და უკვე იწყებს საკუთარი თავის შეცნობას. მასთან ერთად ჩამპარო შეცნობას და როგორ დავაფიქსირო აქ დამწუთას დრო ეს არის ჩავხსნათ ილუზორული მომავალი რომელიც არ არსებობს არ არსებობს გავაკეთოთ კვირაში ერთხელ თავიდან 5 წლის შემდეგ მედიტაცია, ან გავაკეთოთ თვეში ერთხელ ეს მედიტაცია, ან ვიზუალიზაციები ვაკეთოთ, მაგრამ დამოკიდებულებები მოხსნათ, იმიტომ რომ ეს არის კიდევ შესაქმნელი. როქმნი ამას, შენ ეხლა ის ენერგიით უნდა ავსო, ენერგიით ავსო ნიშნავს, რომ შენ მუდმივად როგორც აი გამოკვებო და ენერგიით. ენერგიით გამოკვებო ნიშნავს შენი ვიზუალიზაცია, ამაზე ფოკუსი გააკეთო, ამაზე იფიქრო, ამაზე წერო, ამაზე ინფორმაციები მიიღო. ეს არის ენერგიით კვება. და ის მეერე ფრთებს რამდენმე ენერგიას მისცემ, ეს ფაქიზი ენერგია სქელდება, სქელდება და ფიზიკურ რეალობაში უკვე ხორციელდება. და დავდოთ ასეთი პაზლი მომავალში წარსულშლიდან წამოვიღოთ ის რესურსი, რაც გჭირდება, რაც აუცილებელია და რაც მნიშვნელოვანია და აქ და ამ წუთას გაქვთ ერთადერთი დრო გვაქვს. Вообще დრო მეტი არ გვაქვს. წარსული არ წყო მომავალი, ეს არის დედამიწისეული მცნებები. უნდა ვიხაროთ აქ და ამ წუთას ხოვრებით. ეს ნიშნავს, რომ შეიგრძნოს შენი ხეული, შეიგრძნოს შენი შვილი, შეიგრძნოს ის კამი, რომელსაც იღარ, ის ლოგინი, ის შხაპი, რომელსაც იღებ, ეს არის აქ და ამ წუთას გააძლიერე მადლიერებები და მაღალი ენერგეტიკული შენი მდგომარეობა. ამას აწევ მხოლოდ შენ და სხვა არავინ. აი ეს შეიძლება მოკლედ თქვა. საიდანაც წავ შაიდან წავშალე მეგობარი სიდან წავშალე მეგობარი რომელიც მადლობდა უარყოფით ედმერგიას დადებითაც ყავს საერთო მეგობრები რომლებთან ერთი ძალიან უახლოესი მეგობარია მეორე ბავშვობის მეგობარია მათი კავშირი და საერთო ფოტოებიც უარყოფითად მოგმეთებ ჩემზე რა უყო საერთო მეგობარ და ნებე საერთოდ თავი კითხვა არის მოკლედ დაანებე საერთოდ ადამიანებს თავი რომელიც ტოქსიკურად შენზე მოქმედებენ და დაკავდი საკუთარი თავი დაკავდი შენი პიროვნული ზდი დაკავდი შენი ისწავლე ცხოვრებით ცხოვრება როგორიც არის ისეთი ცხოვრებით როგორ ნანას არ დაინტერესებდა მეგობრები რომლებიც ტოქსიკურია როგორ ნანას როგორ ფიქრობ რო დაუშვა ეხლა როგორი უნდა იყოს ნანა იდეალურ შემთხვევაში, რომ აი ეს საკითხები მისთვის საერთოდ არ იყოს ინტერესის სფეროში. მმ, საქმიანი. ანუ რეალიზებისკენ და აი სანამ არ მოკიდებ თა ხელს რეალიზებას, მანამდე ასეთი საკითხები შეგად. რა მნიშვნელობა აქვს უახლოეს მეგობრებსაც უშვებენ ცხოვრებით? თუ ის ტოქსიკურია? არ არის. არ არის უბრალოდ მასთან კავშირში, როცა არის მოაქვს რაღაც უარყოფითი ენერგია ამ თვითონ ამ კავშირის არსებობას. ეს შენი შენი შენი ბმებია. ნახე, ანუ შენ რო დაკავდები თვით რეალიზაციისთვის, იქნები კმარი, საკუთარი ცხოვრების კმაყოფილი, ბედნიერი, რაცა გაქვს, აი ყველაფერს ასრულებ. ეს მეგობარები ან შეგინარჩუნდება, ან თავისი დაუმტკივნეულო წავლენ შენი ცხოვრებით. ყველაფერს გარეთას დაალაგებს სამყარო იმის მერე როცა შენ შიგნით დაალაგებ შენს თავთან მიდგომებს გამიგე და როცა შენ ამ ყველაფერს აღასრულებ ის აი თავის თავად ლაგდება ეს სიტუაციები საკუთარი თავის მიღება გჭირდება, საკუთარ თავის სიყვარული გჭირდება უფრო მეტად. ვიდრე არის ეს მოსამე მოდულში იქნება ამას ნელ-ნელა ვისწავლით. და საკუთარი ცხოვრება გახდეს უნდა შენთვის ეპიცენტრი. მეგობრები იცვლებიან, წრე იცვლება, ინტერესი იცვლება. იცვლება. არ არის მერე რა რომ ტრუსიკის სიტყვაზე მეგობრები ვარ სულაც არნიშნავს იქიდან მოგაქვს კარგი რაც იყო ეს საგზლად და თუ არ ემგზავრება ჩემთან უბრალოდ მიდიან არ იმ საერთო ინტერესები არ გვაქვს საერთო სალაპარაკო არ არის საერთო ხედვები არ არის და ეხლა ისიც იტანჯება და მეც იტანჯები და არ არის აუცილებელი განიკვეთო ან ესა თავისით ხდება ეს პროცესი წასვლის. არ არის აქ არაფერი ისეთი. დაკავდი კიდევ ქეუნები საკუთარი თავით, საკუთარი რეალიზებულობით, გახდი შენი თავისთვის კმარი და ის ყველაფერ დაალაგდება. მე მგონი კითხები მორჩა. ნახოთ აბა აა მოსულა დღეს არ ვიცი რატო, მაგრამ შეკითხვა არ მაქვს, უფრო მადლობა მინდა გითხრა თქვენ ასეთი კარგი ტრენინგისთვის, თქვენი ვიდეოების მოსმენის შემდეგ. სიამ სიამოვნებით ვივსები. ნელ-ნელა სული ჩემს ყოველდღიურობას და წინ მიდივა, აწარმოთ მადლიერების დღეურს. კედელზე გავაკარი ფრაზები. მე შემიძლია მე ხშირად ხვდება თვალში ვკითხულობ და ენერგიით ვივსები. სწავლობ აქ და ამ წუთას გაკეთები ზურგიდან თითქოს ტვირთი მომეხდა. ეს საკითხი სარანზეც აღერ 2-3 წელია ვარ დანაშაულებდი თავს, დამანგრეველ სიტყვებს თავს მომეხსნა ხო ტვირთი დამანგრეველ სიტყვას მეგონა არ ვიყენებდი. აღმოაჩინე რამდენიმე და დავაფიქსირე, რომ აღარ გამოვიყენო. ვცდილობ ისწავლო აზრების მართვას, სწავლობ ვიყო ცადა რა ხრუბელი, გავაცნობიერე რომ დრამები მითხრევს ხშირად და ვმუშაობ ამ ტექნიკების ჩარე, ჩვევაში გადაყვანაზე რომ გავხდე მაყურებელი. დიდი მადლობა ქალბატონო თავარ. მე გიხდი დიდ მადლობას, იმიტომ რომ აი მე არ ვიცი, კარგად გაგ, აი ფანტასტიკურად გაგ ჩამოყალიბებული მთლიანად პირველი მოდული და ის გზა, რაც ახლა მე შეიძლება და დასასრულს მეთქვა დღევანდელი ჩვენი შეხვედრის, სრულად აი ზუსტად წერტილოვნად გაგ მითითებული, რა გავიარეთ, რა პროცესები, რა უნდა გაგვეკეთებინა და რა არის ჩვენში გადაყვანი, გადასაყვანი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენში გადაყვანა სჭირდება სისტემატიური თმედებები, როგორც ბავშვმა უნდა უნდა გაიაროს, ჩვილმა უნდა გაიაროს ასევე ჩვენი გონება უნდა გახდეს ჩვენი თმართული და არა შემთხვევითობებით, პროგრამებით, სერიალებით, მეზობლებით და ასე შემდეგ მართული. როცა მეზობელი მეტყვის, იცი რა შენ ესაკმე არ გამომიგივა. მე შეიძლება მეზობელს ახლა იმიტომ რომ კონფლიქტი არ გამოვიწვიო არ ვუთხრა და რატომაც არ ვუთხრა ახლა მეზობელს მაგალითად შეიძლება ქმარმა მითხრას იცი რა ეს არ გამოგივიდა თავიდანვე მე ამას ვშლი ჩემშინაგან ეკრანზე ჩემშინაგან ეკრანზე და ვამბობ იცი რა, მას თავში შეხედულება აქვს. ეს ის ფიქრობს, რომ მას არ გამოვა. მე მე ვარ, მე ჩემი პროგრამა მაქვს და მე ეს გამომივა. всё. მეზობელი იქნება, ნათესავი იქნება, შვილი იქნება, ვინც გინდა იყოს, თუ შენ შენ შინაგან პროგრამას მომართავდა, წარმართავ ისე როგორც შენ გინდა, ეს შენი кванტური დაწილაკებია, რომელიც შენი შეხედულებების მიმართ ლაგდება. ეს მისი кванტური დაწილაკებია, რომელიც მის ცხოვრებას ქმნის. ამიტომ შენ მართავ შენს ცხოვრებას და არა ვიღაცა, შენ აძლევ უფლებას. თუ შენ დაეთანხმები, შენ უკვე აი ცხენი სადავეები რომ ისცე ახლა გვერდით მჯდომ მხედარს. როგორ უნდა მართოს მაშენი ცხენი, ხო? აი ესეთი ცხოვრება გამოდის ამ დროს. ამიტომ ყველ ყველა ჯერ სანამ არ ახარ ძლიერი საკუთარ თავში მოძლიერდით და მე შეიძლება თუ მოისმინო ცხვების აზრი, მაგრამ თქვენ ისეთი მყარი გექნება, შინაგანი მუხტი ის წერჟენ როგორ არის, შინაგანი ის გექნებათ მოკლედ რომ ვერა აი რაც არ უნდა გესროლოთ ყველაფერს აისხლით და ტყია გაუმტარივით იქნებით დესტრუქციის მიმართ იმიტომ რომ გეცოდინებათ ვინ ხართ გეცოდინებათ თქვენი მისია ის რომ დღეს ნეგატიურ აზრების მართვა სწავლობ ეს არის შენი მისია ის რომ ემოციებში ერკვევი და ამას სწავლობ ეს არის დღეს შენი მისია რომ ეს მე გამოიყენო შენთვის და სამყაროსაც იკეთოთ თუ ჩემ ყო ყოველ ქმედებას მივაბამ სამყაროსეულ დანიშნულებას და ჩემი ამ მოსვლის დანიშნულებას დედობა იქნება ეს თუ სხვა რამე მივაბამ რომ ჩემთვის და სამყაროსთვისაც იკეთოთ ხდება ეს ყველაფერი თქვენ ცხოვრებაში იდენს მაღალი ენერგეტიკული სიხშირეები რომელიც თავის თავად უკვე ბუნებრივად აიხდენს სურვილებს კარგი, გადავიდეთ. მადლობა მინდა ლეილას გადაუხადო ესეთი უკუკავშირისთვის. კიდე მოვიდა კითხვები. უსიამოვნო წარსული, როგორც კი მაგზენდება, წარმოვიდგენ რკინის კარებს დაუხურავ კარებს იქით, ტოვებს სწორედ სწორედ ვაკეთებ. ნანა, ნახე, თუ ეს გენეიტრალებს სწორად აკეთებ რკინის კარებს, მაგრამ თავარია, რომ აბა წარმოიდგინე რომ ამ ჭარების მიღმა შეიტანე სინათლე. კი არ დავმაგოთ ეს. კი არ დავმალოთ კარებს მიღმა. არამედ ამ კარებში და ამ კარებს მიღმა შევიტანოთ მაგალითად სინათლე. ჩვენ შევედით და ჩვენთან ერთად შევიდა აქ სინათლე. როგორ გარდაიქმნებოდა ის? აი ეს დესტრუქცია. ამაზე ეფიქრე, აბა. ო შეიძლება ასო შეეშალა. კარგი, სიბრაზე აგრესია უკან დარჩა, სიმშვიდე მაქსიმალურად ჩემთან ვერ შევცვლი ვერავის, მე უნდა შევცვალო დამოკიდებულება, უკმახი, ხისტი, მომართვა ღრუბელია, მე კი ცალა, დიახ. ამის გაცნობიერება ძალიან დიდი ძალა, არ ვიცი, რომელი ნანა ხარ ან ასოა შეჭლილი და თუ უკავშირდება. ნა არის მე მგონი. ნინა, ლანა, ლანა. შეიძლება. ამის გაცნობიერება ძალიან ძლიერი ინსტრუმენტია და ძალაა შინაგანი, რომ შენ მართლა ცახარ და არაღრუბელი. შენ მთლიანი ხალიჩა ხარ და არა ხალიჩაზე ერთი ორნამენტი. აი დაახლოებით ასე შეიძლება კიდე ლანა მე ვარო. აი ასე შეიძლება ეს. აა თუმცა ჩვენ გვჭირდება ეს ბრაზი იცეს სხვა деструкციული ენერგიები რაც არის ყველაფერი გვჭირდება იმიტომ რომ ისევ ისევ მისი მეორე ნაწილი შევიცნოთ ავად თუ არ გავხდით ვერ დავაფასებ ჯანმრთელობას სწორია თუ არა ეს ეგრე ეგრეა აბა სუჯავთელი რომ ვიყოთ, რა ვიცით ახლა. ფასი არ გვეთ. მე ახლა არ მყავს კლიენტებს თავიდან რომ მეუბნებოდი და მეუბნები კიდე ზოგიერთი მოდის მადლობების მადლობის დღეური რომ უნდა დაწეროს და მეუბნები მცი რა დედა თუ ყავს მადლობა გაცხვირი რა გაკ მადლობა გადაიხადე თვალე რატო უნდა გადავიხადე რატო ესო ფაქტია ნახე მეუბნება ფაქტია ეს ჩეულე ყოველსა ყოველს ყავს დედა არა ყავს ყოველს დედა ის წვირიც არიან ადამიანები, რომლებიც ჩვენ თუ არ დავეყრდენით იმას, რაც გვაქვს ახლა და მოცემულ სიტუაციაში და იქიდან არ გამოვიყენეთ ეს პლაცდარმად, ძალად, რომელზე და ჩვენ ხვებს დავაშენებ, რისი მადლიერი, თუ არ ვართ, რაც გვაქვს ახლა და ამ წუთაც იმის მადლიერი, უბრალოდ სამადლობლები არ გამრავლდება ჩვენს ცხოვრებაში. რაზეც ვაკეთებთ კონცენტრაციას და ვაკეთებთ უკმაყოფილობაზე, ხო, ეს არა მაგ, ის არა მაგ, ის არა მაგ, ასე ვარ იმანის მიხრა, იმანის მაწყენინა და ესენი ბევრდება. სანამ არ გავიხედები სხვაგან. საკმარისია გავიხედოთ მადლიერებისკენ, გავიღვიძე, შვილი კარგად არის, ხაპი მაგ, თფილი ლოგინი მაგ, საჭმელია, მაცივარი სავსეა, დღეს საერთოდ არაფერს არ გავაკეთებ რა ბედნიერება, ხვალ ამას დავგეგმო, ნახე რამდენი რამე მაქვს ამადლობელი. და მე იხსნება ეს პორტალი, თითქოს იხსნება პორტალი. ხოლო მოდის იქიდან დიდი სამადლობლები უფრო და უფრო. უფრო და უფრო უარესდება მისი სიტუაცია. რაზეც აკეთებ ფოკუს, ის დაქვს. ამიტომ უნდა ვიყოთ ფრთხილად და ამიტომ უნდა ვიცხოვროთ გაცნობიერებულად. რამდენსაც მე მე არ ვამბობ, რომ არ არის ეს სიტუაცია. რამდენსაც მე ვილაპარაკებ ჩვენ ავამტყოფობაზე, ან ჩვენს ცუდყოფაზე ცუდყოფაზე, სიტუაციაზე, რაღაც ყოფიერ ურთიერთობებზე ან რაღაცე ის მეტად მრავლდება. ეს არ ნიშნავს, რომ გაიქცე სიტუაციას, მაგრამ იმ იმ სიტუაციაში ხო არის რაღაცა კარგი? აი იმაზე გავაკეთოთ აქცენტი და იმ კუთხით ის დაიწყებს გახსნას, გაშლას. ძალიან ფაქიზი აა ფაქიზი მიდგომები ჭირდება ამას თითქოს და თავს ვიტყუებ, იმას არ ვაკეთებ, რაც რეალობას გაურბივა, არა ისიც ილუზია და ისიც, ისიც რეალობა და ესეც. ნახეთ. ორი უკიდურესობა ვარ და არც ვარ. აი ესეთი რაღაცა სათავეში ამ ასეთ ყოფიერებაში ვცხოვრობთ და ამას ვერ გავექცევით. როგორ როგორ არაფერი არ ვარ, როცა ფიზიკურად ვარ. საოცარ პარადოქსების ის არის ეს სამყარო. უნდა თუ ამას შევიცნოთ, შევიცნოთ ყველაფერს. და ის გადამჩენია დროები დაგემშვიდობო, ჯგუფში რასაკვირველია შევხვდებით და ასევე უკვე სამშაბათ დილიდან, ანუ ორშაბათს დაიდება მეორე მოდულის ლექცია. სამშაბათ დილიდან ბატონო სამშაბათ დილიდან წავა უკვე ჩემი ლაივები და დავალებები და წარმატებებს გისურვებთ. შევხვდებით ჯგუფში. კარგი, წარმატებები. ქვენც ასევე. მადლობა, მადლობა ყველას. ნახვამდის. ნახვამდის მადლობა.